Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek Worlds. Je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour Outlast. No, God, please, no, no, no, no. Alors c'est le mois d'Halloween, c'est octobre, c'est le mois de la frayeur et forcément, il faut que je me mesure au jeu le plus terrifiant qui soit. Donc c'est un jeu que j'ai découvert grâce à mon ami Spamos, qui m'a ensuite mis au défi de le faire il y a déjà un an de ça, et je dois admettre que je, je, ce jeu me terrifie. Hein. J'y ai joué un petit peu, hein. je l'ai fait un petit peu en off pour voir un petit peu ce que c'était, et puis j'ai vu aussi euh, euh, les vidéos de Spam sur ce jeu, que je vous conseille d'aller voir également, juste après avoir vu ma série dessus. Euh, et ce jeu me, fait me chier dessus à une vitesse équivalente à celle d'un éléphant qui a la diarrhée. C'était pas forcément... Voilà, ah, dans la joie et la bonne humeur que je me suis dit allez, on va faire Outlast. Mais je me dis, c'est Halloween, c'est le mois de l'horreur, je ne peux pas, je n'ai aucune excuse pour ne pas faire Outlast. J'en ai cherché, hein. J'ai vraiment cherché les meilleures excuses possibles pour ne pas faire Outlast et j'ai rien trouvé. Alors, je vais devoir me résigner, je vais devoir faire Outlast avec vous et vous allez pouvoir vous moquer de moi dans les commentaires à chaque fois que je vais hurler comme une fiotte, tout simplement <laughs> parce que ce jeu est horrible. Donc c'est un jeu euh, première personne, où vous évoluez dans un asile... Euh, dans un asile de fous complètement horrible. Et la particularité de ce jeu, et c'est ça qui me terrifie le plus, c'est que vous ne pouvez pas vous défendre. Euh, la seule chose que vous pouvez vous faire, c'est courir, vous cacher, et la majorité du jeu se passe dans le noir total, ce qui fait que vous ne pouvez voir autour de vous que grâce à une caméra que vous avez euh, dans votre main et qui euh, a besoin de batterie. Et si vous n'avez plus de batterie, bah, vous êtes dans la merde. Et surtout que les batteries sont rares dans le jeu. Donc on va faire un nouveau jeu. Voilà, New Game. Et alors voilà, j'ai les difficultés normales, difficiles, cauchemardesques ou folle. Normal Outlast contient de la violence intense, du gore, du, euh, du contenu sexuel graphique et euh, des euh, insultes. S'il vous plaît, amusez-vous Pourquoi je m'inflige ça Allons-y. Donc voilà l'asile qui se profile au fond. Hmm. Ah, Ah, bien entendu. La radio ne fonctionne plus. Mount Massive Asylum. Déjà, d'entrée de jeu, tu vois direct qu'il faut pas y aller à ce truc-là. Qu'est-ce que vous voulez puis il y va de nuit en plus, bien entendu. Pourquoi y aller deux jours Tu vas tellement regretter ton idée de merde. papa, papa, papa, vous ne me connaissez pas, j'ai dû faire ça rapidement, il m'enregistre, il me surveille peut-être. Il y a... I did two weeks of stuff. Ok, bon, je vais résumer pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, basiquement, quelqu'un à l'intérieur de l'asile nous donne des informations en nous disant il y a des trucs pas bien qui se passent, il y a des gens qui sont en train de se faire euh, tuer et euh, torturer à l'intérieur de l'asile. Euh, Murkoff, donc qui est le gars apparemment qui possède l'asile, se fait du fric là-dessus. Et ils ont besoin d'être découverts. Super. Et c'est pas signé. ma petite caméra. Qui ressemble un peu à celle que j'ai d'ailleurs, c'est marrant. Ouais. blablabla, euh, pour consulter le notebook c'est tab, pour euh, consulter mes notes c'est n, et pour consulter les pictures c'est j. D'accord, d'accord. Pour la caméra c'est quoi Ah, ok. Non mais voilà, ça commence bien, là déjà les grilles se ferment toutes seules, super. Alors. Il y a des petits, euh, petits dessins. Hein. C'est trop mimi. Euh, ma question. C'est un asile pour fous ici, on est d'accord Voilà, il y a des barbelés, il y, a, une double entrée en, gris, il y a des caméras de surveillance, coucou, etc. Il est où le gardien Non, parce que ça me semble être une question légitime, là, quand même. Il n'y a, pas de gardien, tout va bien, ok. Hein, barrière. Est-ce que je peux courir Ah, ok, d'accord, je peux courir. Comment je fais pour me baisser C'est contrôle Contrôle, c'est se baisser, d'accord. To open door quickly, press to open door slowly, hold down. Ok, bon bah, celle-là, on va, oh, on va la pousser comme des oufs. Ok, oui, bon ça j'avais déjà deviné, t'inquiète pas. Euh. Ah Vous savez quoi, j'ai fait une école de cinéma, alors on va essayer de faire ça bien faire un zoom dégueulasse. Et puis on va dézoomer et monter comme ça. Là, tu vois, là c'est cinématique, tout ça, ça c'est bien ça. On va arrêter les conneries parce que faut, se concentrer sur le jour. N. Mount Massive Asylum. I start feeling sick just looking at this place. Mount Massive Asylum shut down amid scandal and government... Ah, c'est fermé Ah bah je comprends mieux pourquoi il n'y a pas de gardien du coup. Qui a fermé la grille Ah non, c'est rouvert. Putain, j'ai n'importe quoi, moi, tout à l'heure. suis en train de flipper des... Vous voyez, c'est ça qui est bien. Je suis déjà en train de flipper, mais pour rien. Voilà. Donc... Du coup, ma première question était légitime toujours. Où il est où, gardien Ok, bon, bref. Shut down amid scandal and government secrecy in 1971, uh, reopened by Merck of Psychiatric Systems in 2009 under the guise of charitable organization. Cell phone reception cut off abruptly a mile out, more like a jammer than lost signal. Super! The Mark of Corporation has a long track record of disguising profit as charity, but never on American soil. Whatever they thought they could get out of this place has to be big. It might finally be the story that breaks the bastards. Okay. Bon, du coup, bah, euh, Mount Massive Asylum avait été fermé en 71 à cause d'un scandale. Ça a été ouvert en 2009 par Murkoff. Et euh, les téléphones portables ne fonctionnent plus depuis à peu près un mile. Un mile, je sais plus combien ça fait en kilomètres, mais euh, je veux dire un mile fait un kilomètre, c'est complètement faux, mais on dire ça pour l'instant parce que j'en ai aucune idée. Et donc c'est sûrement dû à un disrupteur quelconque qui veut dire que les mecs ils veulent pas qu'on fouille ici. Qu'est-ce que c'est que ça Des véhicules blindés ça Qu'est-ce que ça fout là fermé, au revoir Allez, on rentre. <laughs> non, je sais. Je, de, toute façon, je sais, hein, le, jeu ne me permettra pas de, de, ne pas euh, y aller comme ça. Alors attendez, il faut qu'on trouve une, euh, une entrée. Ah oui, alors, oui, euh, j'avais oublié qu'il y a un, système d'endurance dans ce jeu. on va essayer celle-là peut-être Vu un cadenas dessus, je m'attends à ce que ça marche pas. Non, ça marche pas. Alors, je ça a, été fait sur Unreal Engine 4 3 En tout cas, sur une des euh, Unreal Engine. C'est franchement... voilà, ça prouve que Unreal, c'est quand même un putain de moteur. Hein. C'est un truc qui... Euh, ça te fait des graphismes de ouf. Si seulement je rêvais à comprendre comment ça fonctionne Unreal Engine, croyez-moi que je ferais bien des jeux là-dessus. Ah Mais si ça donne pas envie, ça Un asile de fou avec une grille qui est tordue vers l'intérieur. Avouez, avouez, ça donne super envie. Bon. Saving. Ce qui veut dire qu'en soi, là, tout le monde peut sortir hein, de l'Asie. C'est fermé. J'imagine que le jeu veut pas que j'aille à la facilité. Hein. Une échelle. Allez, allez, allez. Ah, la musique qui commence. Bah oui espèce d'immonde abruti rentrerait dans un putain d'asile par la fenêtre en pleine nuit alors qu'il n'y a rien, il n'y a personne, ça se voit qu'il y a un problème, il y a des véhicules qui ont l'air militaires, qui sont garés devant, il y a un trou dans la... Là, ici, il y a un trou dans la putain de grille, ici, cette fenêtre, elle a l'air brisée, ça un pour fou, mais allons-y, rentrons Oh, goody. Excusez-moi, je m'énerve déjà, mais c'est juste que ce genre de... Euh, je m'énerve, enfin pas vraiment, mais... Ce genre de... de, de, de merde dans les, dans les films d'horreur ou dans les euh, jeux d'horreur, m'énerve au plus haut point, parce que je ne comprends pas la personne quand elle... Euh, qui fait ça. Bon, je m'attends pas encore à ce que ce soit trop la merde, parce que... Euh, je me souviens un peu du début, et je me souviens qu'Everclast aussi est un jeu qui, malheureusement joue beaucoup sur, voilà, sur la tension. Alors déjà, première chose, ça a été rouvert. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi tout est cassé là, là, la porte, elle a été carrément enlevée de ses gonds. direct me mettre bien dans le bain, ces petits enculés. Mais ça m'a l'air d'être un couloir tout à fait agréable. Alors, j'ai pas envie de dire, mais voilà. Miles, mon bon ami Miles. Tu vois bien que ça, c'est du sang qui est relativement frais. Que là aussi, il y en a. Que là, il a l'air d'avoir des traces de sang qui se dirigent vers cette porte. Pourquoi, au grand dieu de bordel de merde, tu as décidé de, rentrer dans cet endroit et surtout d'y rester Explique-moi, Miles, parce que là, je, ne te comprends point, là. Oh, une batterie. Ouais. Euh, quelque chose d'autre que je peux prendre ici Oh, c'est mon nom. Ok. Non, je ne peux rien prendre ici. C'est vraiment fait pour... Euh, ouais, pour... Euh, Ah, hein, blablabla. Ok, bon, je vous laisse lire ça, euh, si vous voulez, vous ferez pause. C'est juste un rapport psychiatrique. Quelques notions intéressantes dedans, mais... Euh, Ok, pas cette porte, pas cette porte. Je hais ce jeu, mais tellement. Ça s'est fermé, je crois que je vois du sang derrière. Allez, juste pour le fun c'est fermé. Tu veux pas la fermer avec un peu, un peu plus de discrétion Non Bon. Une journée normale dans ma vie de merde. Qu'est-ce que... Je crois que je suis arrivé dans le lobby. Le lobby, donc nous disions, et on ouvre cela. Bizarrement, celle-là m'a fait moins peur que la télé. Oh, mais c'est charmant. Des cadavres. Oui. Et je me balance, je me balance, et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. Et on a vraiment l'air con. Excusez-moi, hein, faut que je me détende un peu là parce que ça devient stressant. Des têtes, des têtes partout. Du sang, des morceaux de chair. Bah, dis-moi, c'est la fête ici. You don't say Je vois vraiment pas pourquoi je devrais sortir d'ici, voyons C'est plein de cadavres et trucs comme ça. C'est une excellente idée. Oh, qu'est-ce que... Oh oh, oh, oh, oh, Cet endroit pue la merde Oh, bonjour. Je pourrais te poser la même question, petit con. Bon. Au moins, il nous a pas tués. Il aurait pu. Et là, c'est là que Max regrette vraiment les choix de sa vie. Mais après ma caméra ou pas Ah non, je l'ai toujours. Proclaim the Gospel. Et il y a du sang partout. Du sang, du sang, du sang pour le trône de sang. inside, bodies everywhere, blood, burn marks, heads lined up, it like bottles behind a bar, dead murk of scientists hung from the ceiling, their badges say murk of advanced research, research systems, murk of long-time MO, has been to profit of the exploitation of supposed charity, fuck the third world and bankroll another billion, but Merkov think they would make money off a building full of crazy people. Some kind of tactical cop pin like a pig on the spit, tells me to get the fuck out and then dies. Would have been a good thing to hear when I could still live the way I can. Sérieusement, Miles, tu es complètement con T'as bien vu qu'il y avait du sang partout Oh ah, putain Et je crois que c'est encore un autre... Euh, de qui... Euh, Ok, je crois c'est est temps qu'on recharge. On va pas partir tout de suite, on va continuer à explorer un peu. Yerk. Pourquoi faut vraiment qu'on joue tout le temps les héros On peut pas jouer les lâches une fois dans notre vie. Oh, une batterie et il y a du sang partout. Excusez-moi. Ça se trouve, c'était lui le gardien. On peut chercher les trucs là ici, non non, non, on peut rien faire dans cette salle, elle est complètement vide. Donc j'étais balancé de là-haut, moi. Presque un miracle, je me suis pas brisé un dos ou euh, un vertèbre ou n'importe quoi d'ailleurs. donc on a ce gars là qui se balade en nous appelant euh, petit cochon. personnage qui s'appelle Walker. Est-ce que je viens de faire le tour Je viens de faire le tour, d'accord. Ah, mais c'est génial ça On parlait combien qui nous saute dessus Brace yourself guys, we're going in. Ah non, il ne saute pas dessus, tiens. J'en suis presque surpris. Hein. question. Parce que c'est juste dégueulasse. Et on a la bonne vieille musique en plus derrière. Et un autre cadavre. On aime ça, nous, les cadavres, hein Merci mon pote. Alors on avait écrit un truc je crois, ah, voilà. Broken men and dead television. A crowd of broken men watching a dead channel. They look like patients. They survived whatever happened, but nobody's home. Je sens qu'on va se faire attaquer à un moment donné, c'est forcé hein. C'est forcé. Est-ce que eux vont nous attaquer Non. Si je me mets devant la télé. Non. Bon. Bah, je vous dérange pas plus longtemps. Hein. Putain, mais il est vraiment obligé de fermer les portes aussi fort, quoi, sérieux. Bon, allez. Toi, tu restes là, t'es gentil. putain, j'en étais sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour... D'accord, ok, j'ai rien à faire. Alors je crois que ce qui était le plus troublant dans cette histoire, c'est que le mec n'avait pas d'yeux. Ok, je ça, ça marche pas avec la, carte. On va fermer cette porte, ok De manière super bruyante, bien entendu. Sérieusement, il n'y a pas un moyen que de fermer la porte doucement Non Apparemment, ici... Non. Ça marche pas avec lui. <laughs> ça <laughs> Je suis désolé, ça aurait été presque drôle. On n'a pas visité ce... inflige ça. Oh, une batterie. Quelqu'un a fermé la porte. Eh, j'étais dedans, moi Non mais... Mal poli, ça. ouverte celle-là. Elle était ouverte toute. Naha euh. hmm. ah! Et eh, d'accord, ok, bon, une main, une tête à l'intérieur, tout va bien. Et eh, Witness Witness mais Le mec a trop regardé Mad Max. The Witness. I'm already beat all to hell, picking broken glass out of my scalp, couple cracked ribs, nearly killed by a deformed giant, looks like somebody tried to, to fuck start his head with a cheese grater. He throws me, he throws me through a wall and knocks me unconscious. I wake up and some damn old man with a face like an alcoholic kiddie fiddler in a homemade priest outfit cause me his apostle, not a job I asked for. I uh, was scrolling blood everywhere, I'm getting an ugly feeling in my gut that the priest is writing them and for my benefit. T'inquiète, t'inquiète, euh, je, je, je, vois tout ça, ça c'est <laughs> génial. Je suis vraiment obligé de ton impôt parce que j'ai pas envie en fait. Ah, c'est la truc de sécurité. Donc on va pas y aller tout de suite parce que c'est la fin du... Euh, Quand on ira au truc de sécurité, c'est là où je vais arrêter la vidéo, mais je veux d'abord visiter un peu le reste. Putain, cette, cette pièce est limite bien conservée comparée au reste du bâtiment. Aïe, aïe, aïe, aïe, il a dû se prendre le bureau de manière assez violente. Euh, Project Wall Rider. Ah ah. Intéressant, intéressant. Donc on avait entendu parler du World Rider. Et apparemment c'est un truc qui... Ok. Apparemment c'est un truc qui existe bel et bien. Hmm. Donc apparemment les autres les autres malades mentaux sont aussi effrayés par Woka. Euh, Walker. il y a un seul endroit on n'a pas encore visité avant d'aller vers la euh, truc de sécurité, c'est ce truc là. Et toutes ces deux avec marqué électricité, ça ne m'inspire pas confiance. Alors je ne vais pas y aller tout de suite finalement. Bon. Et eh bien il reste euh, le machin de sécurité. Allons-y. Et on finira la vidéo là parce que... Ferme la porte. Est-ce qu'on peut la fermer à double tour Parce que ce serait cool ça, non Parce que ce sera bien un bon endroit pour se cacher vu que personne ne peut rentrer. Non Bon, bah personne ne peut rentrer, mais quelqu'un est rentré apparemment. Allons-y. Je me doute que ça va pas être aussi simple, hein, euh, c'est pas possible, c'est juste pas possible. made in the locker. Could you fuck off, please? Thank you! The big fucker is stalking me, found a patient file for the Chris Walker, ex-military police, several tools in Afghanistan, a lot of the blood in his place is on his hands, but not all of it. Goody drops. Donc Chris Walker, c'est le gars qui nous poursuit depuis tout à l'heure, et il est terrifiant, Mais comme tout le reste de cet endroit, hein, euh, je confirme. Donc <laughs> on va, s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je vais mourir, sinon je ne peux juste pas... Du coup, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Outlast. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Voilà, soyez indulgents avec mes moments de, frayeur. Si vous pensez que je vais trop lentement dans le jeu, euh, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je peux aller plus vite. Euh, que je peux... Euh, voilà, parce que j'essaie d'être prudent là pour l'instant, parce que je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc si jamais vous avez envie que je rush comme un con, quitte à mourir, euh, dites-le moi, et puis tant pis, hein, après ce sera de vos fautes si j'ai si un arrêt cardiaque. donc n'hésitez pas, <laughs> laissez un like, commentez, partagez, YouTube, Facebook, Discord, Twitter, on est présent sur tous ces réseaux sociaux là. Vous pouvez nous y rejoindre, vous pouvez vous y abonner, vous pouvez euh, discutez avec nous sur Discord, et je vous retrouve très très très très vite pour un nouvel épisode de Outlast pour la continuation du mois de l'horreur. Allez, ciao Oui, je me balance, je balance, et nous nous balançons, c'est un plaisir immense, on danse et on a vraiment Oui, je me balance, tu t'en balances, rend petit bon, et quand on se balance, c'est la vie qui danse qui fait bouger les